Heft roman û gelek ceribandin, lêkolîn û helbest nivîsiye û weşandiye. Îro hinek kes wî wekî serkêşê romana kurdî ya modern dipejirînin. Her çiqas ev cihê nîqaşê be jî lê rastî ew e ku ji wan kesan e ku berhemên wî herî zêde tên xwendin û hezkirin. Bi taybetî hêjayiya romana Siya Evînê û Ronî Mîna Evînê, Tarî Mîna Mirinê gelek berçavtir e. Jixwe ev her du berhem ji bo zimanên biyanî jî hatine wergerandin. Mehmet Uzun ji ber xebata wî ya nivîsa li ser zimanê dayîkê çend caran ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hate girtin û di girtîgehê de ma. Ji ber wan gefên li ser jiyana xwe di havîna sala hezar û neh sed û heftê û heft an de Ji Tirkiyeyê derket û heyamekê dirêj li Swêdê ma. Ew endamekî çeleng yê Penê û Yekîtiya Nivîskarên Swêdê ye. Di sala du hezar û pêncan de vegeriya Tirkiyeyê. û li Stenbolê jî ya. Li dawiya wê salê ji aliyê Wezareta Rewşenbîrî ya Hikûmeta Kurdistanê ve li Hewlêrê hat xelatkirin. Lê mixabin ku li bîst û nehê meha Gulana du hezar û şeşan de hat zanîn ku rastî nexweşiya giran ya pençeşêrê bûye. Mehmet Uzun di yazdê cotmeha sala du hezar û heftan de di saet derdora yazdan de li Amedê li nexweşxaneyê çû ser dilovaniya xwe.